असलम दोस्तों क्या हाल है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से दोस्तों गूगल एडसेंस का नाम आप सुनते ही आपके माइंड में फ़ौर बात आ जाती है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो गूगल एडसेंस अकाउंट की आपको ज़रूरत पड़ती है अभी गूगल अकाउंट्स या गूगल एडसेंस अकाउंट क्या चीज़ है ये यूट्यूब में चैनल में किस वजह से यूज़ होता है ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में यूज़ करेंगे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके तो चलें जी आज की वीडियो करते हैं शुरू कि आपको पता है कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो मोनेटाइज होने के बाद थ्री स्टेप्स आपने कंप्लीट करने होते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप्स के अंदर आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लीट करना होता है दूसरे स्टेप में आपने जो गूगल एडसेंस अकाउंट आपने क्रिएट करना होता है अब गूगल एडसेंस अकाउंट आपको कब ज़रूरत पड़ती है देखें जी डेफिनेटली जब आपकी पेमेंट आती है तो वो पेमेंट आपके किसी अकाउंट के थ्रू आती है अब उसके लिए आपने क्या करना होता है कि गूगल एडसेंस अकाउंट आपको बनाना पड़ता है अब गूगल एडसेंस अकाउंट आपको कहाँ बनाना पड़ेगा तो आपने इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है W W dot AdSense account या एडसेंस डॉट कॉम आपने वेबसाइट पे जाना है और वहाँ आपने लॉग इन करना है या दूसरा आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो आपने क्या करना है कि जब आप मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं सेकंड स्टेप के अंदर आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है वहाँ कैसे क्रिएट करेंगे आपने सिंपल उसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे दी हुई है जस्ट आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि उसके अंदर आपसे वो आपका जो जीमेल अकाउंट पूछेगा जिसके लिए आपने जिसके ऊपर बनाना होता है और अगर आपका पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपने बता देना है कि मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा जैसे आप उसको करेंगे आईडी और पासवर्ड देंगे तो फ़ौर आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ लिंक हो जाएगा अब हम यूट्यूब चैनल को लिंक क्यों करते हैं तो देखें जब मेरा चैनल है मेरे चैनल की अर्निंग होगी तो उस अर्निंग को लेने के लिए मुझे एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो जिसके लिए मुझे गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है क्रिएट करना पड़ता है तो वो वो अकाउंट हम क्रिएट करते हैं उस अकाउंट में हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें अपने आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके अंदर हम अपनी बैंक वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके अंदर एड्रेस वेरिफिकेशन होती हैं ये सारी चीज़ें हम गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर करते हैं अब गूगल एडसेंस अकाउंट जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो क्रिएट करने के बाद जैसे ही अर्निंग होती है तो उसमें गूगल एडसेंस अकाउंट में डॉलर्स ऐड होते जाते हैं तो जैसे ही हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में हंड्रेड डॉलर्स होते हैं या 110 105 डॉलर्स होते हैं तो फिर हमने क्या करना होता है उस गूगल एडसेंस अकाउंट के थ्रू अपनी पेमेंट को निकालते हैं अब गूगल एडसेंस अकाउंट जब हमारा बन गया हमने सारा सेटअप कर लिया सेटअप करने के बाद आप पैसे निकलवाने के लिए हम हमारे जो अपना बैंक अकाउंट है आप इंडिया के अंदर हैं पाकिस्तान के अंदर हैं किसी भी कंट्री के अंदर है तो आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं अब उसके अंदर बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं इसके ऊपर भी आप मैं वीडियो बना दूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तो उस बैंक अकाउंट को जब हम लिंक करेंगे तो गूगल एडसेंस अकाउंट हमारे उस अकाउंट के अंदर पेमेंट भेजेगा तो पेमेंट जो होगी हमारी 21 तारीख से लेकर 5 तारीख के दरमियान हमारे जो यूट्यूब की पेमेंट है वो पेमेंट उसके अंदर आ जाती है तो उसके बाद हम हम पेमेंट उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं तो उसके लिए हमें गूगल एडसेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है अब गूगल एडसेंस अकाउंट किस तरह का होता है ये सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा तो इस तरह का आपका गूगल एडसेस अकाउंट होता है इसमें आपकी जो पेमेंट होती है वो भी सारी शो हो जाती है हर मंथ आपने कितनी अर्निंग की अपनी वीडियो से तो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल एडसेस अकाउंट के अंदर मिल जाती है तो Google AdSense access account basically payment purpose के लिए यूज़ किया जाता है अगर आपका गूगल एडसेस अकाउंट होगा तो आप पेमेंट अपनी विड्रॉ कर सकते हैं अदरवाइज़ आपका जो चैनल है मोनेटाइज भी नहीं होगा और आप अपनी पेमेंट भी विड्रॉ नहीं करवा सकते आपकी जो मेहनत है सारी की सारी मेहनत आपको उसको सिला नहीं मिलेगा अर्निंग नहीं होगी तो ये गूगल एडसेंस अकाउंट बसानी आप जब मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने जी अकाउंट के ऊपर और कोशिश करें अगर आपका एक चैनल है तो उसके ऊपर आप अपना जो एडसेंस अकाउंट है क्रिएट कर लें जो आपका जीमेल एड्रेस है उसके ऊपर क्रिएट कर लें और उसके बाद जितने भी आपके यूट्यूब चैनल्स हैं उसके साथ उसको लिंक कर दें वो भी बेहतर है या हर जी अकाउंट के साथ अलग-अलग आप जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए अगर आपका एक दफ़ा गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो गया आपके एन e के ऊपर आई कार्ड के ऊपर या आधार कार्ड के ऊपर तो दूसरा एडसेंस अकाउंट आपके किसी और भाई फ्रेंड के नाम से क्रिएट होगा उसके ऊपर आप डबल एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते तो ये पेमेंट पर्पज़ के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है आपने जब भी अपना जो जो मोनिटाइजेशन कम्प्लीट करेंगे तो उसके लिए ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको मेल आ जाएगी कि आपके जो 4000 आवर्स और जो 1000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको मेल आता है कि आप अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें आपके जीमेल एड्रेस के ऊपर यूट्यूब की तरफ से गूगल की तरफ से तो वो आप, आप अपना क्रिएट करेंगे कैसे क्रिएट करेंगे इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके पास आपको मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं तो बहुत ही आसान स्टेप है गूगल एडसेंस अकाउंट बहुत ही आसानी से क्रिएट आप कर सकते हैं और किसी भी किस्म की परेशानी से आप बच सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी आज की वीडियो है आपको समझ आ गई होगी अगर वीडियो आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे मज़ीद आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उसका मैं आपको आंसर दूंगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद